السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کے ہمارے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نظر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے رئیس تھے اقبہ ثانیہ میں مشرف با اسلام ہوئے غزوہ بدر میں کسی سبب سے شریک نہ ہو سکے تھے تو آ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس ہے کہ آپ وسلم کے پہلے غزوہ میں میں موجود نہ تھا لیکن اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں شوال تین ہجری میں غزوہ عہد ہوا لڑائی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے جانبازوں کے قدم اکڑ گئے تھے صرف چند آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان خالی دیکھا تو خود آگے بڑھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو انہوں نے کہا جنت وہ ہے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے خدا کی قسم میں عہد کی طرف جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں یہ کہہ کر نہایت جوش سے میدان کا قصد کیا اور بڑے پامردی سے لڑ کر اپنے جان دے دی ان للہ و انا الہ راجیون حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن زخموں سے بالکل چلنی تھا شمار کیا گیا تو اسی سے زیادہ زخم نکلے کفار نے لاش کو مسئلہ کر دیا تھا اس لیے شناخت نہ ہو سکی آپ کی بہن ربیہ بنت نظر نے انگلی سے بائی کی لاش کو پہچانا قرآن میں غزوہ عہد کے متعلق جو آیاتیں نازل ہوئی ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگوں کی نہایت مدح کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آیات میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ترجمہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وعدہ میں بالکل سچے ہیں ان میں سے بعض اپنی قرارداد کو انجام تک پہنچا چکے ہیں اور بعض وقت کا انتظار کر رہے ہیں ان کی بہن ربیہ بنت نظر نے انصار کی ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا تھا اس کی قوم کساس کی طالب ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کساس کا فیصلہ کیا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نظر نے آ کر کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ربیہ کا دانت نہ توڑا جائے ارشاد ہوا خدا کا یہی حکم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ذات پر اعتماد کر کے قسم کائی تھی اس نے یہ صورت نکالی کہ لڑکی کے ورثہ دیت لینے پر راضی ہو گئے اب ربی کساس سے بچ گئیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ جب قسم کاتے ہیں تو خدا ان کی قسم پوری کرتا ہے